A população tá toda aí, rapaz. Vocês querem derrubar a casa do cara na marra, moço? Tá doido, é? Não era marra, eu tinha concordado que eu colocasse na Jesus, vai derrubar sua casa? Não. E aí, fumar alguma coisa agora comigo? Vai lá buscar teu celular. Tá? Não, pera aí. Você vai fumar tua mãe, rapaz. Viu? Eu vou pedir um apoio aqui. Você pode pedir. Tá. E aí, você filmou, né? Vou te tá filmar filmou, Né, Fugir, né? Filmou, vou, que jogou? Vou te filmar também. Pode filmar. Tá? Vou te filmar também.